molt gran, molt gran, molt gran. No se l'ha menjat un ratolí, eh, ja? No, aquesta és la superlluna del 14 de novembre de 2016. I no hi haurà una altra fins al 2034. Uau! És un 14% més gran i un 30% més brillant que una lluna normal, de lluna plena. Mm. I diuen que avui les marees eren més elevades, també. Oh, molt bé. I mira quin cacho lluna. Buah, és que és com... És enorme. És com... Des mm. de dalt d'una taulada molt alta, des d'una casa molt alta, dalt d'una taulada fins al terra, fins, fins, fins, fins, fins, no sé, fins on. Bueno. Está pica que la cámara! No, no es cau perquè l'estic aguantant amb la <laughs> Vaya, vaya. Cacholuna. Bueno, pues eso es todo, amigos. Hasta el 2034.